这个时代啊，中国人集体勤奋，那可真是一景啊！前几天我听樊登说了一个段子，他说他有一个温哥华的书友妹子，开车带美国男朋友出去玩，中间呢就在放这个樊登讲述的内容嘛。这个老美就问说啊，这是谁？这是在干嘛？这个妹子就说啊，这是一个国内的老师在讲书呢。下车以后啊，这个男孩就给女孩提分手，说哎，我就想过一些度假的，然后旅游这种安逸的日子，你呢这个太上进，太让我有压力了，我们还是分手吧。 也不知道这个段子是真的还是假的，但是这种满当当的勤奋真的是正确的吗？这种勤奋会让知识量增长，却有时候会让洞见变得更少。因为从某种角度来说，过于勤奋是创意的天敌。举个例子，英国有一个著名的卡文迪许实验室，这个实验室厉害到什么程度呢？哈，从一九零四年到二零一一年这一百多年时间，有二十九名研究人员获得诺贝尔奖。 你知道我们国家到今天呢，科学领域也就只有屠呦呦女士一位获奖者而已。在鼎盛时期，甚至有人说二分之一的物理学发现都是来自于卡文迪许实验室的。这个实验室为什么出产这么多的牛人呢？有一项规定啊，也许跟他有关系，就是每天下午六点整，大家最好停止工作，不要那么勤奋了。这个规定啊，据说是来自于诺贝尔获奖者卢瑟夫的一个故事。 有天晚上呢，卢瑟福又来到了实验室检查，发现还有人在做实验。他这个学生就低着头，特别的专心，甚至没有发现老师就站在后边。卢瑟福就轻声的问他说：“你上午干嘛了？”学生一看说：“哦，呃，做实验。”那那下午呢？学生说：“那做实验。”卢瑟福提高声调说：“那晚上呢？”学生以为老师在夸他呀，就说：“啊，么还是做实验呢？” 卢瑟福就很严肃地说：“你整天在做实验，你还有时间去思考吗？”最后面，卢瑟福说：“如果你六点钟之前没有完成应该要做的工作，就应该今天马上回家，好好思考一下明天要做的工作。”你看，卢瑟福典型就是一个反对于低水平勤奋的人。他知道，一个伟大的物理学发现是来自于大量的空闲时间、有目的甚至无目的的胡思乱想的。 如果你经常觉得自己在低水平兴奋，搞不好就是手脚太勤奋而创意不在线的状态。其实啊，这个世界上的问题永远有两种，一种是创意性的问题，它需要跳出事情来解决；一种是攻坚性的问题，它可能就是需要你再咬咬牙，集中精力把它坚持下去。你一定要能够区分这两种问题，因为这决定了你是需要来一杯啤酒休息一会儿。 还是拿一杯咖啡，再咬牙坚持下去。如果遇到了前面的创意型的问题呢？下面三个方法就能够很好的帮到你。第一个，想不明白的事呢，你也许可以聊明白。心理学家会认为啊，思维的碰撞可以很好的提高一个人的创造力。最好的主意都是在跟别人高质量聊天的时候蹦出来的。你知道，人类的历史上面有三次重大的知识爆炸：中国的春秋战国、古希腊的文化起源以及文艺复兴。 这三次啊，都有一个共同的特点，就是什么呢？就是一群知识丰富的人，多元有闲，思想碰撞。比如说，你看中国的春秋战国时代，诸侯公子大量的养士，那形成了一种，就是一群人终于不用干活了，每天作为门客在下面互相叨逼叨叨逼叨，互相讨论。这群人中间就有当年的先秦诸子。 同样道理啊，古希腊的雅典呢是气候宜人，大家没有什么生存压力，一般干到下午两三点钟就不用干活了，坐在一起呢就讨论一些形而上的哲学问题。同时呢，作为地中海的这个交流中心，有大量的外人不断的进来经商，就孕育了这么一种多元、有闲、知识碰撞的雅典文明。所以，如果你希望自己有创意，那么想不明白，不妨跟别人聊明白。 第二个激发创意的好方式呢，就是想不明白，停下来，放手一段。你知道，在我们休息的时候啊，大脑中间发生了什么呢？我们以为自己在休息，其实大脑啊并没有去休息，信息加工一直在头脑里面进行着。只不过呢，它会有两种不同的模式。在刻意思考的时候啊，大脑在一个意识状态，它会用系统 A 这个思路啊，就按照一个固定的方向推进，好像一个串行的计算机一样，解决一个，再解决第二个。 但是，当我们去休息、去想别的东西的时候，我们大脑就会交给潜意识处理。这个时候呢，就切换到另外一个模式系统 B。这个时候啊，思维就遵循心理联系法则，就是随机的组合和思考。大脑有点像是一台上了互联网的电脑一样，一些平时你觉得不靠谱的想法就会从通过超连接互相的连到一起，是一个串行的方式，在各个串行电路上面彼此追逐。 一旦有一条路走通，它就会嘣的一声，灵感就出现了。所以最好的方式啊，就是做一些左右脑切换、身体和体力切换的东西。比如说有个东西啊，你就怎么都想不明白，这个时候你不妨就关上电脑，换个方式，跑步啊、洗澡啊、打球啊，然后玩游戏啊，等等等等。其实是就从系统 A 啊换成系统 B。当你重回电脑的时候呢，你会思路就会突然的流畅起来。另外一种方式呢，其实就是画画。 不知道你发现没有，文字和逻辑都是线性的，而视觉是非线性的、多维度的，是属于系统 B 的。当你把这些图像都呈现出在一张纸上的时候，它们就神奇般的连到一起了。第三种方式呢，就是听音乐，甚至如果有机会呢，你可以去学着演奏音乐，因为音乐也是一种特别好的激发另外一个脑区的方式。 我自己的方式呢，就是我就会经常打开网易云音乐，里面有一个叫“灵感激发创意资源”的音乐清单，我把它作为写作的背景声音，对我很有效果。你不妨试试看。当然，如果你能像爱因斯坦那样自己再拉一段、弹一段，那就是再好不过了。所以，如果你想不明白，不妨就歇一段。第三招啊，如果你想不明白，也许你应该睡明白。 你知道吗？很多时候，如果遇到一个事情，你实在是想不明白，不妨就稍微睡一会儿。在一个创业试验中间睡一会儿的人，在创意测试里面的得分比没有睡的人甚至高上两倍。爱迪生就曾经发明过一种特别奇怪想问题的方法，他会在手上啊抓一个轴承，就是那种很重的轴承呐，然后坐着思考一个问题，让自己呢就慢慢睡过去。等他就要睡着的时候，手上那个轴承很重，就砰的落在地上，哐的一下把他自己吓醒。 这个时候呢，他脑子里面就会马上闪现出一些将睡未睡的时候的灵感，然后写下来很多绝妙的发明。比如说留声机，据说就是这样产生的。所以啊，很多好点子就是在将睡未睡的时候出现的。比如说著名的那个 Beatles 的歌曲《Yesterday》，《Yesterday》这个旋律据说就是保罗在睡觉的时候想出来的。同样道理，那个很著名的苯环，就是德国的化学家奥古斯特在睡觉的时候梦见了蛇。 咬着自己的尾巴，我自己呢有一个方式是屡试不爽的。每当我想不明白事情的时候呢，我就会把问题啊写在一张白纸上，然后放在第二天自己早起的床头，然后带着个问题呢就睡下去。当我第二天早上起来的时候，看到那个纸上面列着的问题呢，往往就有了一个很清晰的答案。今晚上你不妨也试试看。